今天要带大家来看日本的 n e 咖啡。咖啡。 ネットカフェって日本人よく来るめっちゃ行くよ例えばさ終電乗り過ごしちゃった時とかホテル代わりとしてもよく利用するえ漫画読むだけじゃないのそう泊まれるからね今はえー、私すごいなんかネットカフェで泊まることがないからさ今日は前髪側編髪前髪が長い我我今天の刘海超怪因为太长了就算了随便让它这样跑今日来たのはこれですダダン 自由空間です。很像西門町哎。すごい。なんかホテルみたい。段差あるから気をつけて。了解です。 ごいねこれでご飯ないとどうやって食べるの入ってんじそうなのカップラーメンもあるジャンプしか私は分からない女性の腰なの 大家看这个，我们两个啊，本来以为是我们在被两个分开不同的房间，三十号跟三三，就还好，这三十三三就是这样子一个这么大的。 好险，不然被分开的话就好尴尬哦。大家看这里还有楼卡，看，有那些一百日元的话可以放十二个小时哎，因为它里面的门不能锁起来，所以就是如果你有很贵重物品怕被人家偷的话，就可以把东西放在这里。这个是热的，然后。 热的咖啡啊什么什么的，冷的也有啊，热的跟冷的都有，冰的还有这个饮料。いっぱい曲がりますおジ味めちゃめちゃ見てましたよあこれ私もしてるよ全部見た、あ皆さん大好きなんじゃないですか東京クールあこれ有名だもんね、ね、南京 大好き三姉妹の日常を描いたえこれアニメみたいなじゃあ暗殺教室あここジャンプなんだ私大好き我最近超愛看暗殺教室看完一直哭一直哭これねプロコのバスケ大好き、うん、バスケ漫画中間と月陥があってすんごい日本では有名青少年版もあるしヤングジャンプってのもあるし人気も一番高い ワンピースとかあとドラゴンボールとかそこら辺ワンピースねエースが死ぬあたりぐらいまで見てたんだよなそっから見てないから見たいんだよねいやすごいっすねこれ貴重品を入れることができるな何持ってきたのベビの雑誌です 女子力アピールこれは前文壇がおすすめしてくれたやつですめちゃめちゃ面白いまだ読んだことないんだけどめっちゃおすすめしてるからとりあえず撮ってみたこれはワンピース続き読みますあとさっきこれは麻雀の漫画で続き読みますあと最後は はいこれ映画も出てるよねそうすごい俺好きでまだ全然見れてなかったので、これを機に見ようと思いますみんなもぜひ読んでねおすすめの漫画あったら教えてね那我们现在已经出来了。 人で3時間でもう全部2000円でしたみんなも日本行く時に日本文化としてぜひ試してみてください、うん、漫画も日本もとてもいいんで来てくださいバイバイ See you next time バイバイじゃんルーちゃんルーチャンネル登録よろしくねチャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです